va. Bon, ça va ça va Ça va So. ça va ok. C'est Ah, c'est bien. comment tu t'appelles Moi, c'est Tito. Tito euh, Et toi C'est moi, Victor. Ah, Dans quel pays Moi, je suis sorti dans Haïti. Et C'est moi, c'est Sierra Même si Ah, ok. C'est français quoi ça C'est toi, tu recherches une femme là hein. Moi aussi, je cherche une femme. Ok. Et peut-être on se voit on se voit l'année prochaine, non hein. oui, oui, oui, oui, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Moi aussi, je vais chercher une belle femme française. I like that. Sevilla? Yes. You can watch Kaisa. I can't. We don't clip. <laughs>